Yeah, yeah. Gang, gang. this beat. Siempre ando con mis sembros, sembros, sembros, con mis sembros same bros, ando con mis same bros, same bros, same con mis same bros, same, siempre ando con mis same bros, same bros, con mis same bros, same bros, con mis same bros, same bros, Siempre ando con mis same bros, same bros, same bros. Con mis en brosa Y no me vas a parar ese sueño Esto no tiene fin Hoy tengo que elegir Voy a cinco fruto del Edén Me llevo a la clica en el gel We gonna blow up like an explosive No pierdo la confianza Con mis sembros, sembros Y no me vas a parar